go viral фестивалинин алкагында ошмуга келген акшнын кыргыз республикасындагы элчиси жогору даражадагы дипломаттык кызматынын дасыккан кызматкери ресли вегери ректор кудайберди кожобеков менен жолукту ректор кудайберди кожобеков элчи мырзага окуу жайдын эл аралык мамилелери анын ичинде акшнын бир нече жогорку окуу жайлары менен болгон кызматташтыктары ошму боюнча маалыматтарды берди бизнес идеяларын сунуш шығып мүмкін студент мезгілінен баштап бизнес предпринимательский әрекеттерді жасаған ойлаймын Элчи мырза Лесли Вегери өз кезегінде ошмуға, анын ичинде ректорго жылуу кабыл алгандыгы жана фестивалды өткөрүүгө көмөк көрсөткөнүнө ыраазычылык билдирди. Мындай үчүн э, терең ыраазычылык билдирип кетет ал болсо ошондой эле ал ош шаарында англис тилин үйрөтүү багытында долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар экенин баса белгиледи мындан сырткары ош облусу боюнча эки жүздөн ашуун мектептин окуучуларын ысык тамак менен камсыздоо боюнча көмөк көрсөтөөрүн айтып өттү тараптар алдыда билим берүү багыты боюнча кызматташтыкты өнүктүрүүнү жаңы баскычка көтөрүүнү сүйлөшүштү